بریم میان نقله رفتیم میبره بیا بو رفتیم که شویم آروم من به تو شو درمون تو نباشی اگر خیالم ناتمون دست گیره بون این ترک تولکه تو و هیالم ما رفسیم میانی کچندم بیو ما اوندم پیشت باش تو بی توی برم دور با تو این تمه رفتیم رفتیم میبره تو محیط ما رفتیم به تلا بریمی میان نقلی رفتیم میبره رفتیم زکی نشود گربه میریم آخیران دنبه میریم آدم و دوربه برفتیم اکن دوربه خوزی زور میشه گفت برا تنم عدوشه میفهمی دست برا تنم بیا کجینگی بس کنیم آینده ما میتونیم سازیم سازیم آینده ما سازیم του تومون intema raftim رفتیم به on پری raftim mi pare میبره تومون intema raftim رفتیم уходи от меня И я, ти моя сеньорита Ти моя королева набурав дурба این عشقی ما دونی جلگه و چشمی ما هر کجا و چپ راسته دل چپ خوش گوجانده بنی لامبا لامبا لامبا تو ما این تما رفتیم به تلا پریمی و نگلی رفتیم میبره تو نقله رفتیم به